जो मैं वो तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ गुमशुदा हूँ खो गया हूँ सब मिट गया जो भी था Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.